თანაზომადობის პრინციპი არის საფუძვლად უდევს მაჟორიტარულ ოლქებს საქმის კურსში არიან აა პარტნიორ კონკურენტები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ანუ აა 10-15%-ის ფარგლებში აა უნდა იყოს ამ შეველთა რაოდენობის სხვაობა და არა მეტი